Vamos a comenzar poniendo dos PC genéricas para configurar nuestro SNMP. Lo dije bien. Ah, me voy aquí. Elijo switch que no tiene ninguna relevancia en el tema, solamente sirven para que podamos ver cómo a través de estos dispositivos vamos a administrar un router nada más y aquí ponemos nuestro router está cableado y ahora bueno con esto sería la primera parte ahora vamos a poner las IP la etiqueta aquí este vamos a poner 192.168.10.0 a ser la red aquí va a estar la punto 1 entonces esta va a ser la punto 2 y la punto 3 ok ahora configuremos los IP Empecemos por las PC, PC0. 38.10.2 puerta punto 1 ya tenemos vamos a la siguiente lo mismo 192.168.10.3 ok la IP para las PCs vamos al router el router necesita configurarse el FA Ethernet 00 aquí está 192.168.10.1 lo encendemos Ok, después de algunos minutos vemos que ya todo está establecida la conexión. Todo está correcto. Ahora vamos a convertir a este router en, un router administrable a través de cualquiera de estas dos PC a través del SNMP que tiene que configurarse aquí en el router 0 para que podamos tener acceso. Vamos a salir, le vamos a volver a entrar y vamos a configurar nuestro famoso SM escribimos snmp server community 3 lectura y con doble e para escritura exit ya está. Nuestro router está configurado. Ahora falta probarlo. Antes de eso vamos a entrar una vez más para ver que el nombre del hostname del router es router. vamos a la PC para administrar ese nombre. Entramos a MIT. Avanzado. 92.10.1 que es la dirección IP para acceder al router acá 123 acá 3, versión 3 ok bueno a ver avanzado estamos revisando otra vez ok vamos aquí hasta encontrar system aquí está vamos espacio name vamos en go ahí está hemos accedido al router 0 tenemos el nombre, porque estamos en las operaciones de get, entonces de obtener, vámonos a set, vamos a cambiar este nombre de router, primero el tipo de dato es este, tiene que coincidir con este, y escribimos RA, ok, go, hemos cambiado, o sea, hemos seguido desde la PC0 y hemos cambiado el hostname a area cerramos vamos a comprobarlo ahí está correctamente listo ahora vamos a añadir otro router tipo voy a hacer otro vamos a establecer una conexión entre estos dos routers a través de una un cable serial pero estos routers no poseen digamos un puerto serial entonces tenemos que añadirle vamos a añadir un puerto serial a esto aquí tenemos uno apagamos este, colocamos y volvemos a encender ya está necesitamos otro acá hacemos la misma operación tenemos puerto serial lo encendemos y ya está nos vamos al cable serial y hacemos la conexión por el único puerto serial que tiene ya está perfectamente ahora vamos a poner la IP de la red C20 tenemos aquí la IP20 vamos a tener la IP a la 1, no, esto no puede ser la, no, sí, está bien, la 1, entonces la 1 y esta va a ser la, ok, entonces ahora hay que configurar y encender los puertos, empecemos por aquí, y tenemos un nuevo puerto serial, que le vamos a poner 192.168.20.1 también vamos a hacer con este sería 20.2 ya tenemos nuestros dos puertos configurados a ver aquí está mm. Aquí tenemos el serial 92, 78, Está bien. Solo que algo pasó con nuestra faja Ethernet. hay que volverlo a configurar. Ok, 592.128.10.1. A ver ahora. Ahora sí. ok. Ya está ya todo está en línea oh, bueno ahora este vamos a configurar el router 1 para SNMP procedamos hay ah, un pequeño detalle aquí antes de hacer esto es que vamos a probar Vamos a configurar primero snp 23 arroba no, exit control z bueno hemos configurado el servidor snmp vamos a ver ahora si esto funciona vamos a ver vamos a ver si envía paquete paquete ¿por qué no llegan los paquetes? porque el router 0 no conoce al router 1 entonces peor vamos a poder establecer una conexión entonces ¿qué necesitamos hacer? vamos a crear aquí en el router 0 configurar un protocolo de encaminamiento para que se pueda reconocer el router 1 en este caso el vamos con accepte. El famoso router EIGRP1 podría ser también RIP versión 2 como hicimos en el otro video tutorial funciona .0 20.0 y exit nada más control z y salimos entonces ya tenemos aquí configurado el protocolo de encaminamiento de IRGP y lo mismo vamos a hacer acá ok vamos a mandar un pequeño paquetito ahí tienen correctamente ahora vamos a probar el protocolo CMMP avanzado acá tenemos 20.2 que IP para acceder al router 1 todo lo demás es igual navegamos hasta system este, estamos administrando el router 1 desde el pc0 ahora vamos a configurarlo donde vamos a hacer y acá vamos a poner rb cerramos comprobamos eh, perfecto lo mismo tendríamos que hacer si añadimos otro router más el mismo procedimiento hay que considerar que cuando apagamos el router para añadir este, un nuevo serial existe digamos el existe el problema de que se borran las configuraciones que se han realizado bueno este a falta el cableado sería 01 puerto sería no hay puerto seriales entonces eso significa que tenemos que entrar aquí y buscar otro puerto serial más hay que apagar esto ponemos encendemos puerto serial vamos a ver algo más aquí aquí está, se está encendiendo pero miren hace un momento habíamos este cambiado router por RB se ha perdido la configuración entonces mejor es colocar todo hacer las configuraciones etcétera etcétera pero que les valga digamos por si alguna vez quieren hacer así parte por parte ¿no? eso no les va a funcionar muy bien entonces miren si enviamos un paquete no está funcionando dice bueno, revisemos. A ver. Es A ver, aquí está. No hay, tantos los puertos habilitados. Bueno, ni, modo, vamos a tener que habilitarlos de nuevo. Procedemos sería el 010 que es para este de aquí 192.168.20.2 lo habilitamos ok antes de seguir con el otro puerto aquí vamos a crear 192.168.30.0 ¿sí? vamos a ponerle a este de aquí 01 que sea el 2 ahora si volvemos a esto serían 0.0 le ponemos 192 punto y lo prendemos ok vamos con este que habilitar el puerto no sé que es este tiene el 98.30.2 está lo encendemos está encendido tengo una pequeña prueba funcionando. Entonces, eso quiere decir que también se borra la configuración que hicimos del EIRP. Ni modo, a configurar de nuevo. no me gusta mucho, no lo que vamos a hacer. un paquete. Ahí está. Eso no me deja porque está lleno de cosas aquí. Voy a un poquito arriba. Ok, está configurado. <clears throat> Ahora hay una conexión hasta aquí ponemos otro paquete más para este, va a fallar, fallo, lógico. Lo que necesitamos configurar aquí lo mismo que acabamos de hacer mm, bueno, exit, ya. Configurar por si acaso. vamos con la configuración del protocolo de encaminamiento oh, perdón punto 30 entonces eh, nada más Bueno, como podemos ver ya tenemos configurado un router 2. Ahora vamos a este, ver si están funcionando el SNMP. para eh, este protocolo que tenemos aquí, vamos a revisar si dijimos que al apagar el router las configuraciones se borran. Ah, efectivamente se borró. Vamos a volver a cambiar. Aquí está. ya está. Entonces tenemos acá el router A, el router B, RB, y aquí todavía no hemos configurado este el router C lo mismo con router salimos voy a esperar un poquito hacemos la prueba. está correcto. Navegamos. Ya tenemos acceso al router 2. Vamos a cambiar el nombre. R configurando el nombre de la PC0 ahí está bueno eso sería todo compañeros yo les dejo como tarea para la casa el, eh, poner un nuevo switch y una PC y hacer las configuraciones falta, ¿no? Eso sería lo más importante. Gracias.